असलम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग Amazon ए डब्ल्यू एस में डोर नेट फ्रेम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सर्वर मैनेजर में जाना है सर्वर मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन नज़र आएगा तो आपने मैनेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एड रूल एंड फीचर यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है इसको यहाँ पर ये देखें यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ पे आपके पास फीचर्स वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा यहाँ पे आप फीचर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ टिक कर लेना है बस फीचर्स में जाके आपने इसको टिक करना है और यहाँ पे इसको नेक्स्ट और इसको यहाँ पे आपने सिर्फ इंस्टॉल ये कुछ ही मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है तो ये आपके पास डोनेट फ्रेमवर्क 2.0 एंड 3.5 दोनों ही इंस्टॉल हो चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़